Bir kasabanın ileriki yıllarda nüfusunu tahmin etmek için kasaba çalışanlarından biri eski yıllardan nüfus bilgileri toplayıp bu tabloyu oluşturmuş. 1950 ile başlayıp 10 yıllık aralıklarla yıllar belirtmiş. Kasabanın bu yıllardaki nüfusunu bulmuşlar. Kasabanın 2016, 2018 ve 2020'deki nüfusunu tahmin etmek istiyorlar. Bunu yaparken tüme varım mı kullanırsınız, tümden gelin mi? Bu soruya cevap vermeden önce tüme varımın ve tümden gelimin ne olduğu hakkında bir düşünelim. Tüme varımda bir örüntü veya bir trend arıyoruz. Bir örüntü, bir şablon arıyoruz ve sonra genelleme yapıyoruz. Verilen bilgiye göre dış değer buluyorsunuz, genelliyorsunuz. Tümden gelimse bir veri kümesini alıp doğru olduğunu bildiğimiz başka bilgilere ulaşmaktır. Genelleme yaptığınızda trendin devam edeceğini bilmezsiniz ama varsayarsınız yüzde yüz emin değilsiniz. Tümden gelimde ise eminsiniz. Olgularla başlarsınız ve bu olgulardan başka olgular elde ederiz. Doğru olduğunu bildiğimiz başka olgular. Şimdi kasabalılar tahminde bulundukları için 2015 ve 2018'de ve 2020'de tam nüfusu tabii ki bilemeyecekler. Ama iyi bir tahminle buradaki büyüme trendini görebilirler her 10 yıl hangi yüzdeyle büyüdüğünü veya her 10 yıl için artış miktarını bulabilirler. Ve bu trendi 2015, 2018 ve 2020'ye devam ettirebilirler. Yani bu 60 yıllık zaman zarfındaki büyüme trendini incelerler ve gelecek yıllar için genelleme yaparlar. Ve bu tüme varım olur.